ассалому алайкум бародарони азиз ина пушакҳои бозори калхозобод баҳор сумка мекунед тамошо мекунед нахоша ина магазини акай давлат ассалому алайкум сози тинҷа манаа саломатхо маҳонаст инҷа ина бачаҳо пушакҳоро тамошо мекунем бозори калхозобод ҳама чиз аст куртка вандамка спартивка хай ина аялав мерем ина бачаҳо ина вандамка чанд сум шиди вандамка чаи брижаша ина бачо 450 сомон муреҷааш қатӣ будай ина ғавз хушроак ба қувват качества соза бардо мешава чанқа мешава 400 сомон и свитро чи 120 ҳами ряд пони 120 я бардо мешава и куртка чи 350 сомон 300 сомон ина бачо мешава ҷинсо чӣ хеле ҷинсо 130 сом. 130 сом? 120 сом. 120 сом мешава ин. Ин палто чанд шуди палто? 450 сом. 450 сом. Размер дора? Ҳо. Бо арзо мешава. Ҳо. Ин бачаҳо тамошо кунед палто ра. Ин свитер хушрам да. Ин свитер чанд сом? 120. 120 сом. Ин бачаҳо шаҳо пурсида буде кастом бургора сем кардем, ин кастом бургодам омадем. Kasım 가슴으로 치켜시대세 가슴으로 çorsak pancası mı? Şarsat pancası. Yine bir çansa palasa. Çorsak pancası. Çorsak pancası mı? Baro arendan betene prakat. Çans mı prakatır? Zat somon. Yine kasımruk çi yine seri bile. İşam çorsak pancası. Çorsak pancası. İ kasım kasımruk kabı gira zat somon arendan betene. Yar uzda. Yine bacho. kasım çorsak çorsak pancası mı? Arendaş zat somonu bile. Yeah. бачаҳо ҳам подписаса лайкҳоро фаромӯш накунед навад проценти одам подписаса накарда тамошагариса ҳамро ҳам фаромӯш накунед бачаҳо бародарони азиз хуш дорем ки подписаса қад лайкҳоро бизанед ина куртка будае бо ин хеле ҷинсовни куртка и чанд сумае дусад сомон ина бачаҳо спартикҳо чи ина дусад сомон ҳазор сесад рубл мешавад ам хеле ҳазор сесад рубл да ина бачаҳо як спартика ки женфор мекунем Ina Kožin Koča, šit Kožin Kabdaj Boža? Disat pancosma, disat e, pancosma, ne još disat sma. Iš disat pancosma? A. Iš disat so. I baroj mala dožo, a? A. Detski kariba. I baroj kalono. A. Ne Spartikam da, i Spartika či? Još sesat pancosom. Sesat pancosom. Još sam sesat pancosom, još... Yasat pancosun, yasat pancosun, sesat somon harbiş. И сеса сомон адыша. И осин калта калтача мекан. Иш калтача. Калтача. И вандамка. Хати биржа ё христоқа. Христоқа. 300 сомон. И калтачара хришансмай. 150. 150 сомон ина бачо. И вандамка арзон мешава вон мешидакиш. Чанка? 130. 130? Сос. и ҳардаш 300 сомон мешавад қатъи карташаш агар не хелча тоқа бигира 150 130 мешавад не сечам назуда соз ина бачо 130 сомон бандам ка архо хушро соз спартико чи ина иҷа калоном дай ё 250 қатъи бирӯҷа шо хуш тоқа хуш тоқа ина и красовки ё чи İyi jak se dá vtot? Jak se dá vtot, co no? ne se dá. Ne, já bych se dá. Iko? Mm. Prima Iko dysacą Da zobaczył, kto suki. Czy şurada nas, nas śrubę nie zobaczył? No, chętnie. İnce bu da kuyca. Bir kaltaçan yok. गुटका बताओ ये गुटका चांद है छः सात सौ मोने Ne maç o? Sesat somonu. Tak. I čas možda sidra, ja? Degardan. Čas mı? Evet, bence son. Ne maç o? Krasovki tufli makasin ham aşağıs. Koy da bir yer. mı čas možda şey cinso? Yak saksisi. Yak saksisi mu? ина магазини акаи давлат бозори баҳор дуюм этаж бачо бием ало тамошо кунем ина нархҳои шукора ина тамошо мекунем бачо инҷо красовки буда красовки лав задаст ку красовки чанд муша 175 мешава 175 мешава Брыжо чи? 120 тонн 70 тонн сара аст. Ида, 120 тонн брыжо. Иш 120 тонн. 90 сумай, наш 70 тонн. Ида, бачо, иш 90 сум, наш 75 сумани. 75 сумандан болар азизар, ина макасино буда, бачо, макасино выборне. Ина белый макасин. Ина, шо будай? Фашион. Фашион чанд сумошаи сдафтосу мина бачо магазинчи любой савол да ҷавоб мета бисёр мегӯяд ки иқа савол мете магазинчи девона шид мега магазинчи кориш ҳамияя ки клиент омад мақсад любой савол да любой чида ҷавоб мета ҳамхелай клиент всегда прав мина бачо тамошо кине чизҳои наз наз бисёр дора ина барои шаҳо туфли бидаҳед туфлиҳо чанд бошад 220 сомон ина бачо кори ма минаде камак ния мақсад тамошо кунен бемалол инаели бачо вале бародар саломат боше ина ягон хизмат шид бачо занг мезанам магазини акаи давлат свитро беҳад хушрӯ будай свитрои омадина сезонаш инами манекена шинохта бошед дида бошед инами магазин ай ина манекен истодае чанд сол ина манекен ай мақсад одамо дидагӣ боша мешиносам майли бародар саломат боше телефон рақамро мемонем бачао занг зад ина беем ало хизмат кунем иншоалло ина бачао магазин акай сайнурдин ина бо вандамко бисёрам хеле модашидае и вандамка чанд сумай 150 сомон бо муомила дора бачо магазин красовки шрубдаи красовки чанш боша яксад чил сомон мина бачо э куртко чанд боша ҳамсангиаму нанури не не бир рафтак Kuş kocana. Yedi sadı açtı diye. Bu sadı açtı su mu? Bir sadı açtı, yedi sadı açtı. Yedi sadı açtı mu? İşte sadı açtı su mu? Yoçi cinsovka kutka. Hmm, Dobro naš. Dobro. Sesler somuna? Ava sesler. Bu arzamış ha? Ava ava. Hemen adam kıyıkışlı bu da lakin. این بندم کورا چنده گفتی؟ 150 150 13 14 سویل این هم معامله داره با آقا این هم چون تمام بزر 150 سومونی 150 سومونی مکسین کوی دیونه عبده کو مکسین چند شد مکسین هم؟ مکسین هم 150 سومونی 150 سومونی مکسین هم عزیزلر ای جینس ها چخیل جینس جینس нархо чанд аст хулос айсад боло ина брижо буда ия брижо чанд боша ишам айсад боло карочи Ну, бачо, военный куртка вдай забо. Вот тарафа. Вот тарафа? Не, тараф не чорумиш. Хамия? Ина бачо, ина я тарафши хили мешида, я тарафши хили военный. Двухсторонний, короче. И чан сам дай? Садав. Садав, тут сумун ина. О, бологи ситро чан баша? Баданаско, сатсон. Ё қимбар аваро. Ина бачо, сатсомони. Баданаска. Ben kalkmış arkadaşlarım eto. Ne? Beper olsa tamam o gün. Ses daha çamati. Kumbara ne maçı var mı Hey Hiç sinti şans mı? Yok turizken ya sen şanssın. Ya sen şanssın. Var mı meşe var. Çal meşe var. Tuya geçilen meşe ya geçilen. Ne o şarzon onu satsın. İp poyongaşı. 140 мешава? Намашо 140 сомон. 800 900 рубл мешава, короче. Ин 900 рубл бачо, банда бако 100 бале бародар саломат боше и калтачо чанд шид калтачо калтачо сад сумона бачо аз прадар и калтан буда инҷа и чи 90 сом. Бирон намаз? Бирон тамошо мекунем. Ина, 160 сухти? 110 сом бачо, ина картой зимистона гавас буде. Ина бачо бозори Калхозобод. Ина бачо ёмбош партитаган савдо кардесана. Чихо, <laughs> майли бародар саломат боши парвориско майли хуб дамест ина бача мондагиша тамошо мекунем ва мерем ина бачао магазинҳои акаи фозил қатӣ акаи одил ҳарди шаҷоан ака бародарона акаи иброим ина бачао шукура тамошо мекунем и чанди шинан акаи ё сад панҷос ира ҷинс куртка мекунад чи кар мекунад ира замч ина бачао кастумои замч свитро чи свитро свитро и ама расет кож аму 250 сум я на бачо 250 сум чанд мешава 230 сум на бачо марҳамат тамошо мекунем кожинка чанда кожинка 160 сомон. Спарт кочи? 180 сомон. Қати бржаж ё хуш тока? Ана боло биён қати бржаж. Ё? Вандам ка? Васта 400. Ихлиш тока я? 180 сомон. кадом шуд садашто сумти бологиёра на бачаҳо бурӯшаш қати бурӯш дусад ҳаштод сомон и вандамка чанд шуд вандамка қадр штока муруғ дора ина бриҷаш қати чорсад сум вандамка бачо калтача чанд шуд калтача дараш хас будай бачо бриҷо чи бриҷа куртка чи чихеши куртка балон вай сад панҷо сум балон ивон неё се сад панҷо сум ман ё қадамаш немё се сад панҷо сум барои чи яки ка и барои гарм мегирад дарунаш пашма пашма синтрафо и пашма нархаш дусада сесад сисом сесада сисомо бачао куртко сесаду сисомони буда вадаласко чи э, вадаласка чанда ҷа блогиё аммо ина тухли будай джинс будай драб американка ҳамаразмедорад то чанда дорад то сира малака фозил малака ака олим буда малака ина магазин ака олим саломат бошед ина бачо магазини акаи далер омадем бачо ина борои нав омадаи бо тамошо мекунем шукои наз нав бисёр акаи куртко чанси не бологиё сад панҷо сум Już se dasz to co? Już? Osiem se dasz, to i to chwilę. To przed se dasz to mu no? Już się sad pandzią. Już no? 650 są? Arzu myślał bu? Ne bacho 650 so'm bo'ling. Dastlabki qatina bacho. И костюм чанш муша джинси? 350 евро. 350 сомон бачо. Не, не, не, Isčasma je Kožinkana. Kožinka ina bacho doronash pashim dora gavsa ina sezonash omad bacho. چه پنجاه سال؟ ارزان میشه با؟ چند میشه با؟ سه و سی سه ساعت سه و بیست نه بچه او چیزی گرمه سامون براده سه ساعت بیستم این سیویتر چی در انگیش؟ агар ҳамун зарди шавад хӯрад як крем сиҳада шавсия мешавад бачаҳо тамошо кунем исмез гарем ку исада чихӣ боша ку иҷа ку чанда ҳамаш дусад панҷоҳи ҳа ина ҷинсов ку бачаҳо дусад панҷоҳ сомон Не ҷуро буда леки. 250 сом бачо. Бандам ко бриж, мриж ҳама чиро буда. Э, бандам ко бриж хат чан шид? Не, хоки саранг ва сор, сиё. 400 сом. 400 то қати бриж шо? О, 450, о, 400, о, 400. Йо. И аджолай? Ака кадомш нағза? Ин хуба ё куш хуба? Ҳар чиз нағза. Ҳар чиз соза ё? Ин 400 қати бриж шай. А, 400. Болош хеле дига севета, поёнш дига севета. Ахса ягон. Сампл ягон жазир бошам, хеле. Ҳан расетка дар бошам сампл. Ёш. Ёшам, ман ам тус расет. Дига расет кош, а? 400 сом бо арзо мешава? Оха бигирам бо. Мобила дора хулас. Мобила дора. Шидина бачо барои нава и чанд шид ветировка қати бриҷаш се панҷо қати бриҷаш инаа бриҷаш будаво ишо сад панҷош ина бриҷаш қати иш сесад панҷо сом и ба хёлам сесад панҷо сомаш пух намезана сесад панҷо сом қати бриҷаш Tyle Marciu. Trzeba balą karić, no ale... Zresztą sobie. E só na U, eu acho que eu gosto de Satmandu. O César Pandio é César Pandio. Hayır, hayır, kalça. Cesar Pandio, Soycara, Boş Cesar Pandio, Cesar Pandio. Cesar Pandio Subaya. İşliyor, Cesar Pandio Subaya. Yataş icaya. Ne sabit ne var? Haktova. Bir havaş ergiler aykıca. Şu şaban. یا بچه ها تماشا کنیم پاهم نه بسته خیلی نایی رو بیم باید برام هم بسته شده گراش این کراسوکی چند ها کراسوکی؟ بله اون که ارزان کراسوکی دیسا چیست؟ دیسا چیست اون بچه های ما؟ دادا ها پایدم تنگه داری؟ کیا؟ تنگه نمیگرم بکنجا خویست کاریه Kanka tutsun. Yine kısa taşla son maçı o. Ama şu bekle. Красотки чанда? 10. Не бачу, 10 сум красотки кшру. Красотки кшру пагай дига мешава. Пагай дига мешава? Бо бо. Бо на. Рам камера. Рам. Ю чанда? бачаҳо бисёр борух шур ҳастай марҳамат тамошо кунем сад панҷо сум конкретни красовки ҳастай тамошо кунем